さんこんにちは丸若蓮です丸若蓮はまだ年の浅い蓮ですが1年間頑張っていますそこで注目ポイントを2つ1つ目は丸若ジュニア略して MJ とても揃っていて美しいです2つ目は マルアカレンの誇る歌声ですそれでは歌ってもらいましょうマルそれでは、マルアカレンの。 えー、どうでしたか今裏であのツッコミが遅いってちょっと怒られてました <laughs> まああのー、ちょっと今は、えー、ちょっと面白くおかしくやりましたけども、あの演技の方は大変素晴らしいと思いますのでぜひ皆さんご覧くださいでは丸若蓮さんの演舞になります 風も吹かん